Thank you. ぜ何から何まで人任せ薬草集めるト鳥かぶとで総前回のゴール草も生えないあいつもこいつも役立たず誰のせいだ誰のせいだってなすりつけ合っていかくれるワンタンで大逆転できる必殺のみ技ダンジョン奥で迷ったらった脱出アイテムは攻略本なら遠の昔にゴミに出しちゃったえ全 ですか皆さんチームワークですよ了解おいおい足引っ張ってんの誰だよどんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ俺はそっちの言い分でしょこっちは迷惑してんだよなあ坂田マフマフに殺される全員死ねああ俺までマフマフお前だけは許さないもうチームワークどこ行ったお前らぶっ飛び頃って夏なのバカ走れキノコ重視さもま を蹴散らす勇者の剣はないないないないないないあのを守る魔法の盾はないないないないないない大空をかける空飛ぶ船はないないないないないない世界を救う旅に寝る気はないないないないない闇に染まれエルゲルシライダーこれが俺の最大奥義 インフィニティインパクトはは世界の果てのその向こうでもしも魔王を倒したら